¿Qué tranza raza? Año nuevo, videos nuevos. Hoy tendremos un zapato muy especial que en mi opinión es uno de los mejores del 2019. Es el Jordan One Low Travis Scott. Antes de empezar, queremos agradecer a todos los que nos siguen en este canal y si no lo han hecho todavía, por favor vayan al canal y suscríbanse y den like a los videos. Travis Scott ya ha tenido una serie muy exitosa de colaboraciones con Nike y este definitivamente es uno de ellos. Siguiendo los pasos del aclamado Jordan One High, que para muchos es el mejor de la colección, este modelo viene en versión baja con colores y texturas similares. La mayoría del zapato es de gamuza café con paneles negros y la ya famosa paloma al revés en piel blanca. Tiene una suela café y los lados y costuras color hueso. También tenemos el logo de Cactus Jack aquí dentro de este panel y en la parte trasera tenemos el Air Jordan logo y la carita sonriente en una costura roja. Los Jordan One Low no son tan populares como los Jordan High ni los Mid, pero definitivamente colaboraciones como estas va a hacer que la gente cambie de opinión. Estos papos los apañamos en un shock trap del Sneakers App de Nike, que es cuando ponen a la venta un zapato de edición especial sin avisar a la gente. ¿Y ustedes qué opinan de este tipo de colaboraciones? ¿Qué otro modelo les gustaría que Travis Scott diseñara? ¿Creen que van a seguir pegando o ya se aburrieron? Déjenos saber en los comentarios.